صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آدم علیہ السلام دے اقتصاد متعلق آپ احباب سمات فرما رہے ہو گزشتہ جمعت المبارک ہوں آپ احباب نے سمات فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تسی جنت دے اندر قیام فرماؤ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ نو لے کے اپنی بیوی نو لے کے جنت اندر قیام کرو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا جنت چو جو تو ہڑا دل کرے کھاؤ پیو ولا تقربا هذه الشجره مگر اس شجر اس درخت قریب نہیں جانا ولا تقربا هذه الشجره اس درخت قریب نہ جایا جے فتكونا من الظالمين ورنہ تو ظالمین وچ ہو جاؤ گے شجر ممنوع قرار دے دیتا گیا ایک درخت نو کہ اس درخت قریب نہیں جانا باقی جو دل کرے تو کھاؤ پیو انسان دی فطرت چیز تو منع کیتا جاوے او دے وال ضرور جاندہ ہے کیا انسانی فطرت دیکھ کے جس چیز تو منع کیا جائے یہ اس چیز وال رغبت زیادہ ہے ہوسانوں تجسس ہے کہ منو اس چیز تو کیوں منع کیتا گیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ شَجَرَا اس درخت اس پھل دے قریب نہیں جانا کیوں منہ فرمایا جو تو ساری جنت ہر پھل کھا سکتے ہیں او پھل کیوں نہیں کھا سکتے ہیں ممانت دی وجہ کی ہے کیوں منہ کیتا گیا اصل قدرت نو پتہ سی کہ آدم علیہ السلام نو اصلا زمین تے بھیج دے رہے ہیں

جنت اچھ شجر ممنوع تو منع کر کے دسیا کہ انسان تینوں عادت ہو جائے کہ جڑی چیز تو اللہ منع کرے او دے وال توجہ نہیں کرنی اس گناہ وال نہیں جانا آدم اور نسل آدم نو اللہ کریم نے عادت بناون واسطے فرما کے وَلَا تَقْرَبَ حَذِهِ الشجره اس شجر دے اس درخت قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام جنت اچھ قیام پذیر ہیں تقریبا پانچ سو سال حضرت آدم علیہ السلام جنت اچھ رہے اما حوہ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئیاں پچھلے جمعت المبارک نو آپ نے سماعت فرمایا گرامی قدر حضرات کتابہ دے اندر لکھے ہیں کہ ہر انسان جنت دے اندر ادھے اپنے اصلی نام نل پکاریا جائے گا مگر قیامت تو بعد بھی آدم علیہ سلام جنت ابو محمد کہہ کے پکارا جاوے گا محمد دے باپ کہ آدم علیہ السلام نو قیامت دے دن بھی کنیت عطا کی جائے گی آدم علیہ السلام در لقبی آپ دی کنیت ہی ابو محمد آدم علیہ السلام ہون جنت در قیام پذیر میں جنت گلو گلزار بہاراں پھل غور و غلمان کے فرشتے آپ دی خدمت جڈٹ گئے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ہون جنت دی سیر فرما رہے ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اردو حسماوات والارد او جنت جدی لمبائی زمین پہ آسمان دے برابر ہے بلکہ اس تو بھی زیادہ ہے اللہ نے سمجھامن واسطے فرما کے زمین تے آسمان دے برابر جنت لمبائی ہے آدم علیہ السلام ہون جنت سیر کر دینے خور و غلمان ویکھے گرامی قدر حضرات جنتی حور دا اتنا حسن ہے کہ اگر ایک جنت حور ہور اپنی انگلی زمین تے ظاہر کر دے بے آسمان تو تو چاند تے سورج دی روشنی ماد پہ جائے اور ارشاد فرمایا گیا کہ جنتی ایک چھڑی جتنی جگہ ایک درے جتنی جگہ زمین تے آسمان ملو زیادہ بہتر ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام و جنت اندر ایک حور جدا نام لائبہ وہ دے بارے ارشاد فرمایا گیا کہ جنتیاں حوراں بھی دے حسن تے ناز کر دیا اگر وہ اپنا تھک سمندر دے دے ڈال ساری دنیا دے سمندر مٹھے ہو جاوان اللہ کریم نے حور میں اتنا حسن عطا کی تجدہ نام ہے لائبہ اور میں سفیاد یہ کتاب پڑھے کہ اگر کوئی اس ہور دیکھ لوے اللہ کریم نے جنتیاں دی زندگی نو دائمی نہ رکھیا ہوں دا کہ جنت چا موت نہیں جنتی ہمیشہ زندہ روے گا اگر رب نے زندگی ہمیشہ کی واسطے نہ رکھی ہوں دی تو اس حور دا حسن ویخ کے جنتی سارے مر جاؤں دے اور اس حور دے سینے دے لکھے آئے کہ میرے برگی حور اگر چانے تے انسان پھر ایک کوئی کم کر اپنے رب دی فرما برداری کری آئے رب دی فرما برداری کری ہر جنتی نو جنت دے اندر بہتر بیویاں دیتیاں جاون گیاں جنہ چو ستر ہو رہا اور دو عورتہ جسمانی حالت دنیاوی عورتہ عطا کی تیاں جاون گیاں جنتی اس واسطے اللہ کریم نے بار بار بار بار جنت دا ذکر فرمایا کہ کوئی تے جنت لالچے چاہ جائے تے کوئی دوزخ دے خوف تو ڈر کے آ جائے اس واسطے فرمایا گیا کہ دوڑو اللہ دی جنت وال دوڑو اللہ دی مغفرت وال وساریو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ فرماتا دوڑو جنت وال دوڑو میری مغفرت وال وہ جنت دی دی لبائی زمین تے آسمان دے برابر اعدت للمتقین جنو متقین واسطے سجایا گیا ہے القریب انشاءاللہ اس دیتے جنت مطلق متعلق مزید گفتگو کر گے آدم علیہ السلام جنت دے اندر حکم ہو گیا کہ شب جنے ممنوع دے قریب نہیں جانا ہن شیطان آدم علیہ السلام نے سجدہ نہ کرن دی وجہ تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا ہن شیطان نے خیالے بھی کہ جی میں جنت چا نہیں جا سکدا تے آدم جنت دے چکے ہوں جا بے بھی کہ میں آدم علیہ السلام نے تے ہوا نو جنت چا نکال دے ماں ہیلے تے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کیڑا طریقہ میں آدم علیہ السلام تے ہوا نو نکال ہوں ارادہ ہے کہ جنہ چو نکالا انہ دا مرتبہ کم ہو جائے دی عزت کم ہو جائے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو لو اے اہد لیا سی کہ تُسا اس شجر ممنوع دے قریب نہیں جانا فرشتیان ہو دے تے گواہ بنا لیا کہ آدم نے اللہ نے الہد تے وعدہ کر لیا کہ میں اس شجر تے درخت دے قریب نہیں جانا گا وہ درخت کیڑے پھل کیڑے علماء نے یہ دے مطابق تین روایات یہ دے تحت نقل فرمائیا کہ یا دے او گندم دا دانا سی اور گندم اس طرح دے نہیں سی جس طرح تعالیٰ دی دنیا تے اسی گندم کھا رہے ہیں وہ گندم بہت بڑا سی پھل تربوز دی طرح اور مکھا نالو بھی زیادہ نرم تے شہد نالو زیادہ مٹھا تے دوت نالو زیادہ لذیذ ہے بعد نے لکھیا کہ وہ گندم دا دانا سی بعد نے لکھا کہ انگور سی اور بعد نے فرما کہ انجیر سی کہ تین پھلان دے متعلق علماء نے فرما کہ انہ تینہ پھلان جو ایک سی بعد نے فرما کہ تینوں پھل سن جنہ تو منع کیتا گیا انہ دے قریب نہیں جانا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنہ چا بھیج دیتا تھی شیطان ہون نکالنا چاہ رہے ہیں شیطان ہولے ہولے ستم آسمان تک پہنچ گیا کیونکہ ادھے کل اسم عظم سی اور بعد نے لکھیا کہ چونکہ پرانی واقفیہ سے کسے نہ کسے طریقے جنت دروازے تک پہنچ گیا جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جنت بار تقریباً تین سو سال تک بیٹھا رہا کہ کیڑا طریقہ ہوئے آدم علیہ السلام نے جنت دروازے دے قریب علامہ ادھر آدم علیہ السلام دی خدمت واضح اللہ نے سفنوں اور مو مور نو مقرر کیتا مور اور سب اللہ دے نبی حضرت آدم دے حضرت حوہ دی خدمت کر رہے نے سب اس ویلے اس حالت چنے سی جس طرح ہون دنیا دے حالت دے جی مفسرین فرما دنے کہ ایک اونٹ دی طرح سی بہت بڑا جنور سی سب سب اور مور جنت حسین ترین جنور سی انہوں نے آدم علیہ السلام دا دل بہلان منواز دے آدم علیہ السلام دی خدمت واس دے مقرر کر دیتا گیا شیطان نے ایک دن مور نو دیکھ لیا تے مور نو کہن لگا میں پرانا تیرا یارا ہاں۔ ہوئے نہ تے میں نو کس دے تڑا یا تے جنت چلے جا تے یا آدم نو جنت دے دروازے تک لے کے آ میں بہکا دے میں مور نو کہن لگا کہ تو تے بڑا سونا جانور ہے جھوٹیاں تریفہ کر رہے ہیں شیطان نے مور نو اتنا بھڑکا دیتا او دی تعریف کر کر کے کہ مور کہن لگا کہ ہاں جو تو آکھیں گے میں اوہی کراں گا کہن لگا کسے طریقے آدم علیہ السلام نو یاد باہر لے یا یا منو اندر لے گا مور کہن لگا کہ میں کوئی طریقہ ڈھونڈنا کہ مور ناچ اپنا دکھاندہ کھاندہ نا حضرت آدم تے حضرت حوہ نو ہولے ہولے ہولے ہولے جنت دے دروازے وال ٹوردارے آدم علیہ السلام تے امہ حوہ علیہ السلام ادھا ناچ بیخ دے ہولے ہولے دے پچھے پچھے ٹور دے آرے انہیں سپ دی مور دی یاری ہے مور نے سپنا گل کی دی کہ کسے طریقے شیطان جنت دے اندر لے آئے تے آدم علیہ السلام نو یا تے دروازے کو لے جائیے یا شیطان نو اندر لے جائیے سب مور دے قریب آیا مور شیطان نو سب نو شیطان دے قریب لے کے آیا شیطان سب نو کہہ لگا کہ میری تیری بڑی پرانی یاری ہے کسے طریقے میں نو جنت چل لے جاتے ہیں سب کہنے لگا کہ میں لے کے جامعہ رزوان پہ اویخ دے جنت دا دروگا فرشتہ ایک غلمان دے دوں تیری زبان دے ہوں میں تینوں جنت میں لے جاواں شیطان کہنے لگا طریقہ تینوں میں دسنا سنا اپنا منہ کھول میں تیرے منہ چ داخل ہو جانا نے جنت لے جانا سپ نے اپنا منہ کھولیا شیطان داخل ہو گیا سپ ہوں شیطان لے کے جنت دے گیٹ دے اندر داخل ہو گیا ادھر مور حضرت آدم کے حضرت ہبا نو اپنا ناچ دکھانا کھاندہ ہولے ہولے جنت دے دروازے کے آ رہے کہن لگا کہ میں نے جدو آدم علیہ السلام آمن تھی شیطان سب نے کہن لگا کہ اپنے پیٹ میں باہر نکال دے بھی آدم علیہ السلام جدو سب دے قریب آئے نا تھی سب نے شیطان نے اپنے منہ باہر اگل دیتا شیطان دی اس ویلے صورت بدل چکی ایڈا حسین سی پہلے مگر ہن او دا حال اے ہو گیا کہ مردود بارگا اے الہی ہویا اور اللہ نے فرمایا کہ لانت اللہ تیرے تے اللہ دی ہو ایسی لانت برس گئی کہ ایدہ جسم خنزیر دی طرح بن گیا اور ایدہ چہرہ بندر دی طرح ہو گیا آدم علیہ السلام انہوں ویخ کے تے حیران ہو گئے کہ اے جنت چتوں آ گیا جنت امن تو منع کیتا گیا آدم علیہ السلام فرمام اللہ کہ تو کدھر آئے آدم علیہ السلام نے کہنے لگا کہ میں تو ہڈے کلوں نہ معافی مانگن آیا اللہ نے تمہیں تو ہڈے وجہ تو مردود بارگاہ الہی کر دیتا ہے میرا دل کردہ ہن میں تو ہڈے نسولہ کر لوا میں تو انہوں سجدہ نہیں کیتا مگر میں مان گیا کہ تو ہڈا اللہ دی بارگاہ چا مرتبہ بڑا بلان دے ازلی ہے نا اصلی دشمن شیطان حضرت آدم علیہ السلام نے تہکا رہے شیطان آدم علیہ السلام نے کہن لگا میں تو آڈے کلو معافی لین آیا ہوں ہن میں چاہنا میری تے تو آڈی یاری لگ جائے اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان انہو لکم آدم مبین فرمایا اے ایمان والے و شیطان دے آکھے نہ لگیا لا تتبیو ایدی اطاعت نہ کریا جے ایدی فرما پردار یہ دی گلنا منے آجے انہو لکم عدو مبین اللہ نے فرما تو آڑا کھلا دشمن جے کھلا دشمن جے تو آڑا ہونا اللہ نے دس بھی تسی کہ آدم تیرا دشمن اید کل ذرا ہوشیار رہا جے ہون شیطان آدم علیہ السلام نو بہکا رہے آدم علیہ السلام نے کہہ لگا میں یاری لانا چاہنا ہوں میں تو آدھے کلو معافی مانگ کے توبہ کرنا چاہنا ہوں کہہ لگا آدم تیرا اللہ دی بارگاہ چ مقام بڑا بلندے جمنے آدم علیہ السلام فرمان لگے کی کرنا چاہنا ہے لگا آدم علیہ السلام آج تے تسی دنیا تے لیلو بہار دیکھ رہے ہو یہ گلو دار دیکھ رہے ہو یہ فلادار تے ایتے پھلاں دا چاچا ہانا تے لیلہ ہانا بے خرے ہو ایتے پریدیاں دا چاچا ہانا بے خرے ہو پر کہن لگا آتا میں نو بڑا غم لگ گیا ہے آتا میں نے پرما کنے دا غم لگ گیا ہے کہن لگا میں نو غم میں ایک دن تو انو موت آ جائے گی اس موت بعد ساریاں لذتاں ختم ہو جان گیا ہو نہ تسی جنت بیک سکو گے نہ جنتیاں نے تنو بیک سکو گے آتا میں نے سلام پڑے حران ہوئے حران ہو کے فرمان لگے موت کی ہے شیطان دا تنگا باز ہے ایک جانور دی طرح پھڑک دائے کمیں جانور نو زبا کر دیتا دائے تے جانور پھڑک دائے عجیب جی حالت شیطان نے بنا لئی اج پھڑک دائے کمیں مرن لگیا انسان پھڑک دائے آدم علیہ السلام تے ہوا بھی ڈر گئے آدم فرمان لگے ایک ہی ہے کہہ لگائے تھی موتیں بڑی تکلیف دے ہوں دیئے میں سوچنا تو انہوں موتیں آ جائے جائے گی اینا فرشتیاں نو موت نہیں ہونی اینا ہمیشہ ہی جنہ چا رہنا ہے تو سا موت بعد جنہ چا نکل جانا ہے آدم علیہ السلام فرمان لگے دس منو کی کرنا پوے گا کہ منو بھی موت نہ آوے میں بھی فرشتیاں دی طرح بن جاوال آدم نو یہ خیال ہی نہ آیا کہ میں تے فرشتیاں تو بھی افضل آن ہاں۔ فرشتیاں نو میرے کھلوں منو فرشتیاں نو سجدہ کرایا جا رہے ہیں موجود ملائکہ آدم نے خیال ہی نہ آیا کہ میں فرشتیاں تو بھی افضل ہاں کہن آدم جے فرشتیاں دی طرح بننا چاہنے او درخت جو پھل کھا لائے جیڑے پھل تو اللہ نے منع کیتا ہے تیتے نو موت بھی نہیں آوے گی ہمیشہ جنگ سے روے گا فرشتیاں دی طرح بن جائے گا آدم علیہ السلام نے فرما توبہ توبہ میں کیوں پھل کھا لائے میرے اللہ نے منع کر دیتا ہے پر ہونی شیطان نے بگا دیتا ہے آدم کا خیال ہے میں تھوڑا جیا کھا لائے پر اللہ بھی اے گلی آدیوں کی ہے کہ درخت قریب نہ جایا جو پر دل بھی کر دے تھوڑا جیا کھا لوا حضرت آدم علیہ السلام دے اندر انہوں کھاما دی تمنا بھی پیدا ہو گئی شیطان نے بیکھے آدم پہ آنکھیں نہیں لگ دے ایک دن حضرت حوال علیہ السلام کہ نبی سہر پہیاں کر دیا نے کہ شیطان قریب آکے کہن لگا آدم نے تے میری گل نہیں بنی کہن لگا حبا جے کبھی ہو کھا لوے حضرت حبا نے بھی فرمایا بے شیطان اللہ میں کمیں اللہ دینا فرمانی کر لما انہیں قسم کھا لئی کہن لگا وقاسم ہمیں اتنی لکھوں میں لمن الناس فی وقاسم ہمیں زندہ آباد جدی توجہ ہو بولے سبحان اللہ آج بارش بڑی ہے شدید قسم دی اتنے شدید موسم میں چھتو سے پھر بھی دور و نزدیک تو تشریف لکے آئے ہو اللہ رب العزت حضور دے جوڑے پاک اندر صدقہ ہر قدم تنے کے اندر زخیر عطا فرمائے گو کہ افراد اج پہلے نالو کم نے بارش دی وجہ تو مگر میرا ذوق ہوئی ہے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس واقعے نو میں تھوڑا ادھے اخیر وال تھوڑا جے لے چلا ہوں میں جلدی جلدی واقعے ٹور لما ورنہ الحمدللہ ایتھے واقعے نو کھڑا کر کے کئی جو میں پڑھائے جا سکتے ہیں سائیں تو جوڑے دی خیرات ہے گرامی قدر حوا علیہ السلام نو کہہ لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناسین قسم کھا لی جھوٹیاں قسمہ کھا رہے کہنے لگا انی لکو ما لمن الناسحین میں تے تو انہوں نصیت کرنا آیا میں تو اڈا ناسح ہواں میں تو اڈا بھالا چانا قسمہ کھا رہا جھوٹیاں پتہ لگا جھوٹیاں قسمہ کھان والا شیطان ہوں دا ای بھی پتہ لگیا کہ قسم کھان والا ہر بندہ بھی سچا نہیں ہوں دا اکثر تسا دیکھا ہے کہ جڑا بندہ جھوٹا زیادہ ہوئے وہ قسمہ بھی بہت ہی کھاندہ ہے اس واسطے فرمایا گیا کہ جڑا زیادہ قسمہ کھاوے دی گلتے اعتبار نہ کرو شیطان نے قسم اٹھا لی کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں نو قسم ہے میں تو اڈا ناسے ہوں میں تو اڈا بھلا چاند والا ہوں اما ہوا نے فرمایا چانا کی ہے کہنے لگا حل ادلک علا شجرت الخلد علا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا کہنے لگا میں تونوں درخت نہ دسا جنت دے اندر حل ادلک علا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا او درخت نہ دسا کہ جنہوں کھاون تو بات وانوں ہمیشہ بھی زندگی مل جائے اسے درخت دے قریب لائے آیا جڑا شجر ممنوع اسی کہنے لگا کھاؤ اما ہوا فرما دیا میں نہیں کھانا انہیں اس طرح کر کے نا پھل توڑ کے اپنے منہ پہلے پہلے ڈالیا کھا لیا کہنے لگا ویکھ لو نے کچھ نہیں ہویا کچھ نہیں میں نے ہن اما ہوا سن جلدی بہکاوے چاہ گئی ہیں اس حواظ آدم نو نہیں پہلے بہکا سکیا مرد نو نہیں پہلے عورت نو بہکایا عورت نو بہکایا اما حبا نے بھی کہ قسمہ پہ چک دائی آپ دے کہ ذہن چھ بھی نہیں سی نا کہ کوئی اللہ دی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے کتے ذہن چھ بھی نہیں سی خیال ہی نہیں کہ دی قسم کے اعتبار کر کے تھے جدو انہیں کھاتا تھے بیکشا کہ انہوں ہویا کچھ نہیں اما حبا نے بھی تھوڑے جی پھل توڑ دے بعد نے لکھیا کہ پانچ پھل رکھے آپ نے اپنے قریب ایک کھا لیا تے چار آدم لی بچا کے رکھ رکھے اما ہوا جدو ایک پھل کھا کے تے آدم علیہ السلام دے قریب آیاں نہ تے عرض کر دیا حضور تسی بھی کھاؤ آپ نے پہلے تے ہوا نو ڈانٹے آ فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں کہ اللہ نے منع کی اما ہوا عرض کر دیا نے حضور نے شیطان نے ان لعین نے ابلیس نے انہیں قسم چکی ہے اللہ دی قسم چک دے تے بھالا کوئی اللہ دی قسم جھوٹی تے نہیں نہ چک سکتا تے میرے سامنے نے کھا دا حضور انہوں کچھ نہیں ہویا انسان دی فطرت جڑی چیز تو منع کیتا جاوے ادھر توجہ زیادہ رغبت زیادہ ارادہ تے آدم دا بھی سی میں کھا لما پر اللہ دے حکم دا ڈر سی کدھر دی نا فرمانی نہ ہو جائے مگر جدو جدوا ہوا نے بھی سامنے کھادا نہ آدم علیہ السلام دا بھی ہون دل کرے میں بھی تھوڑا کھا ہی لما کھائی لما لو جی آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا گندم سی انجیر سی یا انگور سی آدم نے کھا لیا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک جڑا گندم دے دانے دے اندر لکیر ہے نا اسے واسطے بھی کہ ادھا آدم نے کھا دا سی تے ادھا ہوا نے کھا دا سی درمیان چاہ جڑی گندم دے دانے دے لکیر اسے وجہ تو گے اے پھل حضرت امہ حفا نے عطا کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے عطا کھا لیا یاد رکھئے گا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوں دا تو اسی نا سبحان اللہ گھر جا کے بولی آجے ہاں، صدقے جمع توڑی تھنڈی جس موسم تھنڈا ہو گیا تو سم بھی تھنڈے ہو گئے ہو ویسے بھی سون بادو دے موسم چے اکثر چیزیں سلیاں ہو جاندی ہیں روند نہ مارو تو چجو سبحان اللہ بولو بھائی ایڈی حیرت وال میرے نل نام میرے وال نام بکھو میں تو انواجے واقعہ سنا رہے ہیں میں انشاءاللہ تو ہڈے کوشش کرانگا کہ تو ہڈے جس طرح تھا مزاج ایک اونجدی گفتگو ہو فیل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی آدم علیہ السلام نو اللہ نے اگر پھل کھلایا ہے تو کوئی تے وجہ ہے سی نا کوئی تے وجہ ہے سی نا آدم علیہ السلام نو ہن شیطان دی حقیقت بھی واضح کرنے کے طرح دشمن ہے آر کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچاندی اشنائی کھولا پھل کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھایا تو ہر بچھا زخم آیا اللہ نے فرمایا والا خطوات شیطان انہو لکم دوہم مبین اللہ نے فرمایا شیطان کو یا نہ لگے آج اے تو اٹھا کھلا دشمن ہے نیاں صحابے تک ترجمہ جو فرما دے رہے آپ فرما دے رہے نیچان دی بیٹی چان دی کو آلا پھل کسے نہیں پایا ایک کر پہ انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا میاں سا پرمد نے اصلان اصلالی کرے اور سدیاں نہیں تے نیچا نال جن تے کری مل نہیں میاں صاحب زندہ میاں صا فرماند نے دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا شیطان بظاہر تے آدم علیہ السلام دا دوست بن کے آیا انی لکما لمن الناسحین ناسح بن کے بڑا خیر خواہ بن کے آیا پر یاد رکھو نوجوانوں مسلمانوں اللہ نے قرآن مجید جو کھلا کھلا فرما دیتا ہے کہ انہو لکم عدو مبین اے تو دشمن ہے تے کھلا دشمن ہے اے تو بچ جایا جی شیطان کدے کدے انسان دا بڑا بڑا یار بن کے آوے گا گناہ نو بڑا سوار کے خوشبودار بنا کے انسان دے سامنے پیش کرے گا اللہ نے فرما کہ بچ جایا جے بچ جایا جے دے کلو بچ جایا جے کسے روح بھی آوے بچ جایا جے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل چرام فرما رہے ہیں اچانک آپ نے سوتے کسی نے زور نہ لہلا کے آکھیا اٹھ امیر معاویہ حجر دی نماز دا ویلا ہوگے اٹھ نماز جماعت نہ پڑھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھ کے اپنے سارے کمرے چاہ دیکھا کوئی نظری نہیں آیا آپ حیران ہیں کہ میں نے کسی زور نہ لہلا کے جگائے ہیں یہ بھی آگیا کہ اٹھ فجر دی نماز پڑھ لے آپ کمرے چاہ ڈھونڈ رہے تھے میں نے کنے جگائے ہیں آپ ڈھونڈ دیا ڈھونڈ دیا جدو دروازے دے پیچھے دیکھا تھے ایک انسان کھڑے حیران ہوگے کہ میں خلیفہ وہاں میں بادشاہ وہاں کون نے جیڑا میرے کمرے چلا دے اس میں لے آئے تے ایڈا میرا خیر خواہ کہ کہہ رہے ہیں اٹھ فجر دی نماز پڑھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کے پوچھا دس تو کھاؤں نے کہنے لگا جی میں تو اٹھا بڑا خیر کھاؤں ہوں میں یارہ میں کہ جی اٹھ کے نماز پڑھو فجر دی ویلہ ہو گیا ستے ہو آپ نے فرما پہلے دس تو کھاؤں نے کہنے لگا میں شیطان ہوں شیطان ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت نہ بے کے فرمان لگے تو شیطان تے نماز دا حکم تو یار نہیں ہو سکتا کوئی تے وجہ ہے جڑا تو منو نماز واسطے جگا رہے ہیں تو تے نماز تو منع کرنے والا ہے تو تے انسانہ میں جنت دور کرنے والا ہے یہ آج تو ناسے بن کے نصیحت کرنے والا بن کے کمیں آگے دس وجہ کی کہنے لگا نہیں جی نہیں کوئی وجہ نہیں میں نے تو آڈے نال بڑا انس تے محبت انسان نال میں چاہنا کہ بس بندہ جنت چے چلا جائے نماز پڑے فرمایا نا رب نے اکھے انہو لکم عدو مبین یہ تو آڑا دشمن ہے تو سجن نہیں ہو سکتا وجہ دس نہیں تے میں آج تنو ستون دے نال بن دے مانگا دس میں نے کیوں جگائے دس کیوں جگائے اللہ نے رجا فرمایا انہو لکم عدو مبین پروردگار نے فرمایا کہ جان سے جنائی ہے کھلا دشمن ہے کہ پہلے امیر معاویہ نے ڈانٹ کے فرما میں تنوں سے تو نل بن دے ماں گاؤ دس میں کیوں جگائے کہنے لگا امیر معاویہ پچھلے ہفتے فجر دی نماز دا ویلا سی تسی سوتے رہ گئے فجر دی نماز جماعت نال نہ پڑھ سکے تسی اے نارے اے نارے نی توبہ تائب کیتی اللہ نے فرشتیاں نوں فرمایا ابیر معاویہ دے نام اعمال دے اندر اے دے رونے دی وجہ تو 70 با جماعت نمازاں دا ثواب لکھ دے او اللہ نے تانوں 70 با جماعت نمازاں دا ثواب اس رو دی وجہ تو دے دیتا اج بھی جماعت تے میں تسی سوتے ہو نہ اس سے جگایا ہے اٹھ کے نماز پڑھ لو اتو نماز ثواب لو جی اٹھ کے رون لگ پے رب پھر ستر نماز کا ثواب دے پتا چلے انیچان دی اشنائی کولو پھل کسے نہیں پایا ککر انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا جی میں ککر دے کنڈیاں والے درخت بندہ انگوران دا گچھا ہی زخمی ہو جی بھیڑے بندے دی یاری میاں صاحب نے فرمایا برے بندے دی یاری لوکو جی میں دکان لہاراں کپڑے پاوے کنج کنج بہیے چنگاں پین ہزاراں برے بندے دی یاری شیطان دی یاری جی میں بندہ لوہار دی پٹھی کل جائے بندہ سودا نہ بھی خریدے کوئی چیز نہ بھی منواوے او دیاں چنگاریاں دے نال انسان دے کپڑے تے خراب ہو جاندے سڑ جاندے جل جاندے تے میاں صاحب فرما دے چنگے بندے دی یاری لوکو جی دکان اتاراں سودا پاوے خرید نہ کریے ہلے اون ہزاراں فرماتے ہیں چنگے بندے دی یاری اینجے جو میں اتر والے دی دکان ہے بندہ بیج ہے اتر نہ بھی خریدے خشبوان دے ہلے تے آن دے ہی رہ دینا کوئی نہ کوئی فائدہ تے ہو ہی جانتا ہے یہ برے بندے دی یاری والا حساب ہے اللہ فرمائے کہ لا تتبیو خطوات شیطان شیطان بھی پیر بھی نہ کرے آجے اینے نہ لی یاری نہ لائے آجے ہوں شیطان آدم علیہ السلام نے آخیا پھل کھا لو ہو سکتا میرے تھوڑے ذہن چ خیال آوے جی آدم علیہ السلام نہ ہی کھاندے تے اج اسا بھی جنت ہی ہونا ہے نا کی سے جنا کھاندے پر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے اس ویلے بلا دیتا اللہ نے فرمایا فنسی اللہ آدم علیہ السلام بھول گئے اے نہیں اللہ نے آخیا نقل گنا اللہ نے فرمایا بھول گئے آدم نے یاد ہی نہ لیا میں اپنے اللہ کو نہ مشورہ لے لما اللہ نہ پوچھ لما یا اللہ شیطان چند نہ کھا لما آدم علیہ السلام بھول گئے یاد رکھے جے میری تے دل بھول گناہ بن جا دیئے اسی بھول جائیے گناہ بن گئے کہ نبی بھول جانا رحمت ہو جا دیان آدم علیہ السلام بھول گئے آپ نے اس ویلے ممنوعہ شجرہ کھا لے آو او بھال شجر ممنوعہ دا کھا لے آ آدم علیہ السلام زمین تے آگئے آدم دی بھولنا لینے کر گھر میں آ گئے آدم زمین پہ آئے لکھا نبی پیدا ہوئے لکھا ولی پیدا ہو گئے نبیاں تے ولیاں دیاں بھلا انسان واسطے رحمت بن جاندیاں تیرے میرے آقا میدان بدر دے قیدیاں دے حوالے دے نال وہی دا انتظار کرنا بھول گئے صحابہ نے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا فائدہ اینا گزریا نبی بھول گئے فائدہ ہی فائدے آ جاندے نہیں وہ سارے قیدی مسلمان ہو گئے وہ سارے قیدی مسلمان مسلمان ہو گئے اللہ دے کام چ حکمت آدیا نے انہوں پتا ہے کہ باپ کے بچے نو مار کے مدرسے بھیج دے باپ کے بچے نو پیسے دا چیزاں دا لالچ دے کے سکول بھیج دے پر وہی بچہ عالم بن جائے پھر فاضل بن جا ہے بچہ تے لالچ آواز دے گیا پر علم دیا دولت لے کے آ رہا ہے یہ وہی مردیاں نے کہ موسا اگ لین جانے وہی لے کے آتے موسیٰ علیہ السلام اگ لین جاتے نے وہی لے کے آندے نے اودیاں ہی حکمت نے کہ عمر فاروق میرے نبی دا سر لین آئے پر امیر المومنین حضرت عباس جگہ بطر دے اندر میرے نبی نو قتل کرنا باز دے آئے پر اسلام دی پشت بنا بنے پتا لگے اللہ دے کما جو حکمت آئیوں بھی آنے تو دا کوئی کم حکمت خالی نہیں ہوں دا آدم علیہ السلام بھل گئے آدم بھل گئے تائیوں زمین دے آئے لکھا نبی پیدا ہے گرامی قدد رات اللہ نے آدم علیہ السلام نہ بلا دیتا ہے اوہی آدم علیہ السلام جنت دارے سن کہ آپ دے دے پیچھے پیچھے فرشتے پھر دے انسان ایک دن ارد کی تھی اللہ کیوں پھر دے نہیں اللہ فرمایا تیری کاندھ وچ محمد نور ہے کے میرے یار دے نور دی زیارت کر دینے ارد کی دیا اللہ پیچھے پیچھے پھر دینے کہ نور میرے متھے چھ رکھ دے میرے سامنے بیٹھے دیب کرن او نور آپ بھی کند پشت دے بھی متھے پہ آیا سارے پرشتے ہیں آدم دے متھے والوے کے نبی محمد نور دی زیارت کر دینے ایک دن ارد کی دیا اللہ او نور میرے چھو وسط ہیں سارے بیخ دینے میں قدے بیکھے آئی نہیں نیت کی اللہ میں بھی وکھا دے اللہ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھیاں بل ویخ آدم نے انگوٹھیاں بل ویکھے آؤ وہ نور پیشانی بچوں انگوٹھیاں دن خرچ جائے رویا آدم نے محمد نور ویکھے نہیں بولے سبحان اللہ اچھا بولو موتی علی سرکار اب بیلی لوگ پوچھتے ہیں نا گھٹھے چمنے کتھے لکھے میں دسنا کتھے لکھے آدم علیہ السلام نے جدہ گھٹھے چمنے محمد عربی دا نور ویکھے نہ تھے سبحان اللہ شیطان بھی انج چاندہ سی کہ میں آدم علیہ السلام نے نا دے مقام تو گرا دے ماں نیت یو دیئے سی جنہ چکڑا پر انہوں کی پتہ سی کہ اللہ دے کمہ چکی حکمت ہے میں انہوں جنہ چکڑنا نکل بھی جان گئے پر مرتبہ انہا بلند ہو جائے گا کہ اسے آدم اچھو لکھا نبی تے ولی پیدا ہو جان گئے اللہ دے کمہ چے حکمت ہوں دیئے آدم علیہ السلام نے جربے لے گندم گندانا کھا لیا او شجر ممنوع دا پھل کھایا آدم تے ہوا دے جسم دو سے ملے جنتی لباس اتر گیا جڑے ملے جنتی لباس اتریا بے لباس دے پردہ آ گئے آدم علیہ السلام تے ہوا حیان علیہ دور دے نہیں قریب تر خطی جیر دا انجیر دے پتے اپنے جسم پہ لپیٹ دے نہیں پردہ پہ کر دے نہیں حضرت ہیں ملہ مہینو دین کاشفی فرما دے نہیں اے جنت علی باس کےڑا سی حضرت ملہ مہینو الدین کاشفی فرما دے نہیں آجڑے انسان دے جسم دے ناخن

جاتا یادیں آ جاندیاں نے کیونکہ یہ نخل انسان کا جنتی لباس آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا انجیل درخت پتے اپنے جسم نال لپیٹ دے ہبا بھی لپیٹ دیا نے حیاواں آ رہی اس ویلے اللہ جلال چ اللہ نے رجا فرما فاز اللهم الشیطان عنها مما كان فيه اللہ نے فرمایا شیطان نے بہکا دیتا فعد اللہم الشیطان عنہ اخرجہما مما کانا فیہ اگلی گل سنی اللہ فرمایا وَقُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا اتر جاؤ سارے زمین تے اتر جاؤ وَقُلْ نَحْبِتُ نکل جو جنگل جو کنو کنو فرمایا آدم علیہ السلام نے محبت شیطانو سپنو اور مور انہا پنجانو اللہ نے سزائے دیتی کہ آدم علیہ السلام تے بے لباس ہو گئے تے آدم نے فرمایا کہ جاؤ زمین تے ہون کما کے کھاؤ توجہ ہے مردنو سزائے دیتی گئی کہ اگے تے جنت دے باغ تے میوے کھا رہا سا نا پھل پھل ہن کما کے کھا اے مرد سزا عورت سزا ملی کہ نفاس حمل دی تکلیف انسان اس دی نالو مرد نالو انسان عرض دی اقل عقل وراست وراثت ادھا حصہ یعنی عورت جسمانی تے معاشرتی لنے وارد فرما دیتی ہیں شیطان دا چہرہ مسخ کر ہے سیاہ چیرا ہو گیا مور دے اللہ نے پاؤں کالے کر دیتے آج بھی اسے واسطے جدو مور نہ چدا ہے مگر جدو دی نظر پیروں مال پہن دیئے تھے آج بھی اڈڈ موٹے اتھرو دے رکھ دیتے پیر مسخ کر دیتے سب دے اللہ کریم نے اے اونٹ دی طرح بڑا سی اللہ کریم نے انہوں فرمایا کہ تو ہن پاؤں دے چھین لے لطان چھین لے یا واپس لے لے فرمایا زمین تے رنگیا کر پیٹ دے بال چلیا کر مٹی کھا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُنِ الْاحِينَ اور ارشاد فرمایا وَقُلْ لَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا وَقُلْ لَحْبِتُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُّ جاؤ تُسِي ایک دوجہ دے دشمن بن جاؤ ایک دوجہ دے باز دے دشمن یہ نہیں فرما سارے دشمن نہیں فرما باز دے دشمن وَقُلْ بَعْدُكُمْ لِبَادِ نَدُو سپ انسان دا دشمن ہے انسان سپ دا دشمن ہے شیطان سپ دا دشمن ہے سپ مور دا دشمن ہے مور شیطان دا دشمن ہے تے مرد تے بیوی آپس میں پیار اے نہیں دشمن کیونکہ اللہ نے یہ نہیں سی فرمایا کہ سارے دشمن فرمایا بازے بازے اندھے دشمن ہو جاؤ انسان انسان نہ پیار کر دے مگر مور شیطان دا شیطان سب دا دشمن سب انسان دا دشمن انسان سب دا دشمن بعض حکم لی بعد انہوں دو اسے واسطے کافر کافر نہ پیار کر دے مومن مومن نہ پیار کر دے یار مومن کافر تو نفرت کردہ کافر مومن تو نفرت کردہ بعض بعضیں نہ پیار کردنے تے بعض بعضیں دے دشمن بن گئے اللہ فرما اتر جو زمین تے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیر باہو نے نا اے اترن والا آ جڑا زمین تے اترن والا منظر سی نا اپنی رنگ پیش فرمایا لے چلنا پیر باہو دے دربار تے چلو ہون آخری واری سبحان اللہ بولو بھائی حضرت پیر باہو فرما دے میں پن چلایا ہاں पिता आहियां असां लिखियई छोल دل گبرایاں چڑنی سنیا کر جیڑا ساڈا اکی بل گبرایا وہ اصا وطن دا بہ گم پیر چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا نے انہوں دل نہیں سی کردہ تے بن کے زمین تے لیاندہ گیا آدم دی پشت اسی سارے سارے ہی آئے نا وَقُلْ لَهْ بِتُو مِنْ فرمایا اتر جو بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا ہو گھر تھی ملیاں دیس نکالا ہاں گھر تھی نا نکالا اسا لکھے جولی پایا ہوں آپ ارشاد فرما دنے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا جیڑا ہی دل گھبرایا فرمد نے جا نہیں دنیا میرے نیڑے نہ نڑے ناگے ہی دل بڑا گھبرایا ہاں ایتھے پردیسی ہے نا اسی پردیسی ساڑا وطن دو راڈا باہو دم دم غم سوایا ہو چھڑنی دنیا نہ کر جیڑا ساڑا گے دل گورایا ہو اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اگلے جمعہ تل مبارک نو اتوی گل شروع کرانے